se escuchaba como si algo, algo estaba pasando abajo de la tierra, como si un animal enorme estuviera pasando y luego iba, por ejemplo, por etapas. Primero empezó despacio y luego iba incrementando hasta que al final terminó y fue más fuerte el movimiento. Aparte del movimiento que hacía el, el sismo, se escuchaban como las casas y las ventanas empezaban a tronar, como las tejas de las antiguas casas que habían cerca de mi casa se empezaban a caer. Se empezó como a hacer olas, ah, era como si iba a empezar a llover. Como si le estuvieran pegando a la pared y la ventana empezaba a retumbar. ¡Pam! Ya así como cuando hay filas de vasos y cuando se están cayendo, el sonido de esos vasos. ¡Pram, pram, pam! ¡Pum! ¡Pram, pram, pram! ¡Pum! Se empezaron a quebrar las, el concreto y sonaba track, track, track, track, track, track track, track, track, track, track, track, y de repente empezó a moverse las cosas y empezaron a escucharse todos los sonidos de tra, tra, tra, tra, tra, y al final de cuentas se escuchó ¡Pam! su movimiento así al final y está ahí donde sonó ¡tan! Y se oía como que si venía el mar encima de mí, cuando revienta las olas y ya cayó, tiene el sonido de hacer y seguía así, como que si ya fuera hora de regreso al mar. Yo me desperté ya en el sismo y el primer sonido que escuché fue el caer de los platos, los coches. Mi casa es de tejabana y lo que primero que escucharon son las tejas caer. Y de ahí fuera la tierra, fueron tuberías rompiéndose, fue el crujido de las casas. Era un, un estruendo. Sentí que, como los latidos de mi corazón que vibraba en mi pecho, como si estuviera mareado, como si mi cabeza estuviera... Como cuando se va la señal del televisor, suena... combinado con... cuando se golpean las láminas...